ለመስ punya belah አንደበቴ ማሉ ዜማን አፈለቅ ምላሴ ለክብሩ እልልታን ሰነቅ ጀንበራ አጎ አጎለመሰኝ በምስጋና ትናሽ ነበርኩኝ ብላቴና የዜማው አባት አውርሶኝ አልፏል ይህንን ውበት አርጅቶ አያውቅም ሰርክ አዲስ ነው ያሬድ አልሞተም ዛሬም ሕያው ብዙ ነጥቦበት በአንደበቴ አሜን ቸሩ አባቴ አጎለመሰኝ በምስል ዳለው ታድሼ ለታላቁ ገና በፊትህ እዘምራለሁ አሜን በእርጅናም ዘመን እጥራሃለሁ አጎለመሰኝ በምስጋና ግናሽ ነበርኩኝ